කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් බයි දර්මන් YouTube channel එකෙන් කියන brand new video එකත් එක්ක අද video එකෙන් කතා කරන්න කියලා හිතුවේ මේ unboxing එක කරන්න යන්නේ අද මම මේ video එකේ එහෙනම් දැන් යන video එකට තමන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් දැන් යන video එකට හරි කට්ටියම මගේ YouTube channel subscribe කරගෙන මගේ ප්‍රතිවල අප්ලෝඩ්ස් තියෙනවා ආයේ මගේ අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා ඕගලන්ට ක්‍රියේට් කරන වේසම් YouTube ඉන්ස්ක්‍රීන්ස් වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා ෂෝට් වීඩියෝස්ුත් තියෙනවා දෙවමින් බ්ලොග්ස් තියෙනවා මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලාගේ channelsුත් තියෙනවා YouTube එකේ ඒවත් subscribe කරන් යන්න එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න මම ටෙක් බයි දෙවමි YouTube channel එකේ host දෙවමි දිසිල්වා